¿Qué onda, malitos otakus felices? ¿Por qué felices se preguntarán? Pues porque esta vez, en la segunda transmisión de la Academia Otaku, vamos a hablar de qué son los furros. Oh sí, conozco muy bien sus fetiches, malditos enfermos. La palabra furro en verdad es un coloquialismo que se dice para que el FBI y el Mark Zucaritas no entiendan lo que decimos. Furro viene de Furi, que en inglés significa peludo, y no, no es lo que piensas. Esto no es una categoría porno para normis. Fury es la atracción sexual hacia los animales antropomórficos. Y sí, me vale verga lo que diga la Wikipedia. Un momento. No, no, no tú otra vez, no, tú WikiHow. La última vez que vi algo de tu página fue en el historial de alguien. Pagué muy caro por andar chismoseando. Violaciones aparte, el enemigo declarado de los furros es el grandísimo Shrek que con su permanente y omnipotente olor a cebolla los ahuyenta a la verga. Bueno, eso ha sido todo. Ahí se la lavan y que sueñen con sus tíos, a ah, digo, sobrinos. ¿Qué? ¿Que no doy suficiente información en los videos? No mames, ni que fuera Dallas Review. Ey tú, no te vayas todavía, pinche güey, porque tengo información que ni siquiera el FBI tiene. Y es que si te suscribes al canal de este verga, podrás desbloquear el logro de a huevo perro por unirte a la manada. Sin más que decir, espero que el dios Gabriel los bendiga. Adiós.